ассаламу алейкум қазақ елі отандастар мен марат байгурин шығыстан 30 жылдан бері 32 жыл болып кетті мына ұры билік мына алда келе жатқан сайлауға ә, жарнама жарнама жүргізіп жатыр жарнамадары ә, ылғи ә, айтайын дегенім мына ә, отан нұр отан болды нұр отаннан кейін оны алдыдағы аманатқа беріп қойды енді атқан ауысты ғой енді сол енді аманатты спикерің бана қошанов деген қошанов э, жер, жер, жер жердің барлық жерін аралап жүр шығыстыге барлап кетті даже ауылдарға шейін барған ғой ауылдарға шейін алдына ана ә, біреуі журналист мақсұт мақсұт толықбай мына біздің қатонқарағайдың ар жағында еңбек деген ауыл бар соның жиені мен естуімше содан кейін мына ринат ринат ол семейдік қой деймін соны айтайын дегенім бұл аманаттың ә, бұл билікте ешқандай ұят зат деген бет дегеннен жұрдай жүрген жерлерінің барлық жерлерінде мына осы шығыстың қаншама жерлерін болды бар өз дайындаған адамдарымен ғана өткізген халық қолдатып қойған халықты ана ринат пен ана мақсұттың тілін өздеріңіз білесіздер қандай екен енді ринатқа алдын ала ә, қаншама халық айтты ей ринат сен түспей ақ қой он тоғызыншы он тоғызыншы жылы тоқаевтың президентіне түскен кезде істеген қылығың сол жетіп жатыр бізге сол жетеді енді ана қосановты қолдап қосанды жақтап қалыпты алдап өткізіп жібергенің енді ринат ринатқа қаншама сөздер айтылды бірақ беті қалың екен да беті қалың екен енді соның ана бес бес бес метр сала құлаш тіліменен қошанов алдына салып алған ана мақсатты салып алған жер көктің барлығын аралап жүр ұялмайды ауылдарға барған енді өздеріңіз ойлаңызшы, ауылдарға барған ауылдардың, ауылдардың өздеріне де бар жиналыстарды өткізген жарнамадарын өткізген көріп отырмыз сонда ойлаңыздар осы міне жуықта ғана бір ай болған жоқ жуықта ғана ауылдардағы ұжымдардың малдарының жердеріңе ә, малдарың сай емес деп жеті миллион миллионға шейін штраф салған жеті миллионға дейін үш миллион екі миллион жеті миллион соға дейін ә, не салған штраф салған ал енді ол ол ұжымдарға ғана ал енді халықтың өзіне не қылмай отыр халық көш бітті уже ауыл жақта халықтар аз отыр ал мүлдем жоғалып кеткен ауылдар бар осы отыз жылдың ішінде отыз екі жылдың ішінде енді ауылдар ауылдар демекші ауылдарды мысалы мысалы жүн қабылдау бұрынғыдай жұмыртқа қабылдау сүт қабылдау тері қабылдау деген сияқты мекемелер мүлдем жоқ мүлдем жоқ ауылда мал ұстап терілерін өткізейін десе өткізетін жер жоқ жаңа бір жерде тараз қаласынан бір ә, комментарийді оқып отырмын сол жерде айтып жатыр ауылда тұрамыз дейді сиырдың терісін ірі қараның терісін тапсырдық дейді үш жүз теңгеге дейді үлкен теріні үш жүз теңге тапсырдық дейді бір бөлке нан деп жатыр бір бөлке нанның бағасына өткіздік дейді терін дейді а жүнді қабылдап жатқан ешкім жоқ сүтті қабылдамайды еш нәрсені қабылдамайды қысқасы ауылда ауылда ә, мал ұстамағанға келіп тірек қойған ғой маңайын барлығына түгелдей үлкен үлкен э, недер э, байлар сатып алған бұзау жаятын жер жоқ бұзау жаятын жер жоқ картоп салатын жердері жоқ қысқасы ауылдан көшіру көшірудің амалын осы уақытқа шейін жасап жатыр ал енді сол жерге ұялмастан барып мына аманаттарың мына ринаттарың мақсат мақсұт қошанттарың барып жатыр сол жерде жарнамасын жүргізіп сайырып деген біреу бар тіл деген 5 метр осы уақытқа шейін депутат болған тындырып тастаған еш нәрсесін көргеніміз жоқ сайырыптың шығысқа неше келіп кеткенін естіп жүрміз тындырып тастаған еш нәрсесі жоқ мен көрген жоқпын жер мәселесін шекара мәселесі ана күршім деген районның түгін қалдырған жоқ ол жалғыз күшім ғана емес осы мына шығыс қазақстанның жерінің астында толған алтын толған алтын соны ұрылары да ұрлап жатыр билік те ұрлап жатыр ә, ұрлап ұрламаған енді ана өзендердің барлығын балықтарын бітірді уже алтын шаямыз деп ешқандай тосқауыл жоқ сонда, сонда мына сайырыптар қайда жүр сайырыптар. бір жердене барып сол жерге тосқауыл қоймайды акиматтармен бірігіп алады дағы ана өтірік өтірік э, құжаттары бар алтын қазып жүргендердің э, эксперт дей ма не дейді зерттеп жатырмыз деген қағаз береді оларға болды а зерттеп олар бітпейді ана жерді қазып алтындарын бәрін ә, э, өзендерін бәрін жан жаққа жайып жіберіп улап балығын балық маңайын түгел қазып түк қалдырмай быт шығарды осы уақытқа шейін әлі қазып жатыр ал сол депутаттар қайда депутаттардың бірі бармайды сондай жерге бірі бармайды тосқауыл қоймайды бармайды неге себебі билікпен бірге жұмыс жасайды бұлар депутаттарын бірге ал енді ана жолы тағы да естіп Еремен тау деген жерде жиырма шақты азаматтар шықты крестьянский хозяйствоның недері? басшылары 800 жүз жоқ сегіз мың деді сегіз гектар дей ресейдің компаниясына біздің жерді алып берген жатыр дейді ал сонда қалай жерді алып бер ресейге бере салады ал енді ә, ал енді жарнамадары қалай істеп қылықтары қалай ана мысалы үшін қостанайдың аэропортын сатуға қойып қойды ақтөбенікін қойып қойды орал қаласыныкін сатып жіберді дейді ол сатып жібергеніміз жоқ деп қояды сатып жіберді оны а, не дейді ә, э, теріс аударып қойыпты ол сатылмаған сияқты қылып қойыпты енді қазір айта алмай қалдым енді ал қытайыңды безвизовый дейді безвизовый қытайыңды қаптатқай отыр енді иранды айтып жатыр индустарды айтып жатыр без виза бізге кіргізбекші бұлардың істеп жатқандары қалай қылықтары қалай ал енді мына жарнамадары қалай бұл халық бұл халық ұйқыдағы халық неге оянбайды мен таң қалам. неге көздеріңді ашпайсыздар а Ауылдағылар мына кімдерді мына ринат ана мақсұттарды көрсе бітті қолдай кетеді е қолдайтын түгі жоқ олар бірге ұрлап жүрген мен халықты ойлап жүрген жоқ олар тоқаевтың қолын сүйіп жүргендер ғой биліктің биліктің ә, э, қолжақпарын көтеріп жүргендер енді соларды пайдаланып халықты ұйықтатып жатыр халыққа ояну керек қой халық не қылған халық біз не халық болдық мен таң қаламын ринат сөйтіп айтып жатыр ринат сөйтіп айтып еді ғой бүйтіп айтып еді ғой ей ринатың сатқын болып шықты емес пе міне міне қосановтың кезінде ұмытып қалдыңдар ма енді енді соны көз ашатын керек қой енді басқа депутатты білмеймін деді тағы ринат танисыңдар ғой енді ринаттың кім екенін танисыңдар ал оны артына артына алдына салып қойған қошанов артында жүр ал істеп жатқан қылықтары мынау міне түгел түгімізді қалтырған жоқ сатып жатыр ода шаруалары жоқ рекламадан жарнамадан жүргізіп жатыр ана бір етіспаевың бар ана коммунист коммунистік партияның ә, басшысы қылып қойған оның атын халық партиясы қылып қойған ертісбаев деген путинердің путинерді қолдап отыр путиндің соғысын қолдап отыр спасибо деп қояды путинерге путинге спасибо деп қояды халықтың атынан сөйлеп отыр сондай со, осындай әрекеттерін әрекеттерін істеп жатыр а бірақ жарнамадан жүргізіп жатыр ал енді ертісбаевты тағы да айта кетейін ертісбаев жайлы ана халық партиясының төрағасы депутатқа түскелі жатыр ал енді айта кетейін ана арман шораев оның бетін ашып жатыр маскасын ашып жатыр оның айтып отырғаны мен қолдап тұрмын мобилизацияға бізге келген орыстар ресейліктер түгел соның адамдары ә, соған сеніп жатыр мобилизацияға келгендер содан кейін өзіміздің ішіміздегі қаншама дәрі путинді қолдап отырғандар соғысты қолдап отырғандар соның халқы ана байқоңырың бар сол жетіспаевтың халқы тағы да кім бар сол сияқтыларды арман шораев айтып жатыр соларға сеніп отыр дейді ал сонда қалай сонда сонда жетіспаевты қолдап кетуіміз керек пе енді мына жерде мына аманаттан құтылу керек мына халық партиясынан құтылу керек ақ жолдан құтылу керек болып тұр тағы да қай партия бар сол сияқты ана байтақ деген кіріп алды ә, ал енді байтақ деген кіріп алды ана ә, мына оппозиция болып жүрген белсенділердің алға қазақстан деген партиядан тіркемейді ана байтақ тіркеп қояды енді өздеріңіз ойлаңыздар саралаңыздар енді қалай сонда <coughs> енді ресейдің ә, ресейдің азаматтарына дейді 10 жылға безвизовый ешқандай әңгімесіз 10 жыл жүре беруге болады екен сабылып дәл осы жағдайда ойлаңыздар сондай сонда 28 сегізінші қаңтардан бастап күшіне еніп қойды дейді ал сонда қалай деп ойлайсыздар Бұдар саулай береді екен бізге қарай а кешегі күні үш күн болып кетті ма польшада 450 фура жүк көлігі қазақстанның жүгіменен через польша польша арқылы через ә, э, беларусь арқылы ресейге кіреміз дегенде кіреміз деп жүк жібергендерін ұстап алды Вот сол жерде қазір қамалып тұр оған көз жатыр оған ана ақш көзім көз жатыр Бәр жер көз жұмып жатыр неге себебі біздің билік Бәр жерден мына біздің жер байлығымызды о заманнан ана қалмақшал бәрінің интересі бар бізде біздің жерімізде бәр жердің өз өзінің пайдалары бар пайдасы арқылы сеткізіп қойған американың да пайдасы бар үшін алып жатқан пайдалары бар қытайдың да пайдасы бар үшін алып жатқан жердің байлығын түгелдей бөліске беріп қойған ешкім дым демейді қазақстан жақсы дейді қолдаймыз дейді неге десеңіздер бар жердің бүкіл әлемнің компаниялары бізде бар қазақстан жақсы а қазақтың өзіне өзіне дым да жоқ ал істеп жатқан жұмыстары осы уақытқа жұмыстары қазақтың халқын жоқ қылып жіберу бұлардың істеп жатқан қылықтары сол жоқ қылып жіберу ауылдарды көшіріп жіберу қаншама ауылдар бос қалды бір сүлезі бар анасы бар мынасы бар ана күршім жақта масаны уламай қояды одан көшіп кетеді ә, малдарына ауыр шығарып жібереді сол сияқты қылықтан барлығын ауылға жасап жатыр ауыл жақтың бәрін көшіріп жібермекші бұл жаңғыз ауылда ғана емес бар жерге қысым солай болып жатыр енді малдарына қысым келіп жатыр штраф салып жатыр миллиондап штраф салып жатыр ал енді жарнамаларын жүргізіп жатыр сөйтіп жатыр жарнамаларын комментарийден оқып болсаң, өтіп жатыр жарнамада кетіп жатыр ал ана біздің белсенділерді белсенділерді арттарынан қуалап қамап әлден уже бастап қойды ануар деген белсендінің үйіне шейін барып үйінен бірдемеден ұрдап кеткен ә, светін өшіріп тастаған суын өшіріп тастаған ә, алматы ануар деген фамилиясын айта алмаймын қазір ол өзі ә, өзі өзін өзі сайланған депутаттыққа қолына қағазын алған енді оған қысым көрсетіп жатыр а мына ақ жолың ақ жолың жан таласып рекламасын жүргізіп жатыр жарнамадарын жүргізіп жатыр ал жарнамадары өтіп жатыр ана мектептегі мұғалімдарды қаншама айттық қаншама айттық ұрлағанды қойыңдар мектептер жарнама жасағанды қойыңдар жоқ мектепте кәдімгідей жұмыс жасап жатыр тағы да бір видеоны көріп жатырмын ә, тағы да аманаттың адамдары ғой дейін неде ә, мектептің ішінде жанамадан жүргізіп жатыр бірінші сыныптың балаларын қолдарына туды туды ілгізіп қойған ұстатып қойған и ортадан жүргізіп келе жатыр енді оны кім істеп жатыр сабақ қайда қалды мынадан жарнамадары қайда қалды білімді кім береді жарнаманы кім жасайды сонда бұлар мектепті әбден мектепті мына бюджетниктерді түгел қолжаулық қылып алды бұлар жалғыз мына біз белсенділер емес жалғыз мына жайғалық емес бұлар мына менттардың бәрін қолжаулық қылып алды түгел бюджетниктер түгел жаулық қылып алды түгел жиырма бес пайыз жиырма бес пайыз қолдап жатыр деді ғой кеше оны бесжанның несін көргем ә, ол да ана ә, не, деп жатыр ғой ә, бақылаушы боламыз деп жатыр сонда айтып жатыр мен сонысын тыңдап қалдым жиырма бес пайыз дейді бюджетниктер дейді қолдап жатыр дейді сонда енді ар жағында қанша қалды бір қырық пайыз шығар қырық пайызды ұрлай салады болды оған мына мұғалімдар мұғалімдармен түгелдей бет ә, топырақ шашып тұрған жоқпын барлықтарыңызға бірақ соның ішінде ана жылғы сайлауда ә, ана ұрлыққа кіріскендерге жүз қырық мыңнан ақша берген дейді ол, ол шықты ақша бергендері ақша берген дейді ақша беріп жатыр дейді осы уақытқа шейін ақша төлейді екен сол үшін ұрлыққа барады ақшаға қызығып соған барып жүрген мұғалимадар бар мұғалімдар бар ал енді қаншама зарладық мына аманаттан құтылайық мына мектептерді пайдаланғанды қойыңдар мына аманаттан құтылайық құтылмасақ мынау енді осы бұл бұл осы жолғы сайлауда мына аманат өтіп кетсе мына қылған қылықтарыма жүз есе көреміз әлі осы мына мына бандиттердің бар ғой істеп жүрген қылықтарына қарасаң балаларыңа шейін тартып алады баладарға шейін осы жолы көрсетіп жатыр ғой балаларға шейін үйіне барып жатыр балаларды шырылдатып ана қолына ұстап жүр біреуі кішкентай баланы жоқ сенің балаңды тексереміз апарамыз деп жатыр қоймайды менттар да жүр бәрі жүр вот сол үшін көзді ашатын керек бұл ұйықтап жатқанды қояйық енді енді қаншама біз енді айтып айтып тіл ауырды уже тіл ауырды айтқанда не емессіздер көріп те жатырсыздар ғой соны бәрін көріп те жатсыздар ютуб толған мына фейсбук толған жарна мына тик ток толған осыны биліктің қылықтары көріп жатырмыз бірақ мынадардың жарнамадар өтіп жатыр өткізіп жібереді ғой өткізіп жібереді бұл не қылған әбден әккі болып алған әккі болып алған енді келіп тұрып ринатты алға салып алған ринат пен мақсат, мақсат салып алған алдына а халық мақсат мен ана ринатты көрсе болды қолдай кетеді ғой алда қалай алданып қаласыңдар мен таңқалып енді енді енді кім ешкім танымасаңдар да мына мақсұтпен мақсатпен ана кім танисыздар ғой ринатты кімдер екенін енді көзді ашайық та көзді ашайық та бір рет сатып кеткен халқын сатып кеткен адам ол оңбайды сол жерін біліп алыңыздар енді мына айтып жатыр тағы да штрафтың көкесін көрсетіп жатыр бұдар. ана жолы осыдан бір ай бір ай бұрын ана боқтасаң болды штраф деп жатыр емес пе енді бұны штрафты ішіне еніп қойыпты уже уже жарнамасын жіберді үйдің ішінде де боқтасаң сыртта да боқтасаң бар жерде кез келген жерде боқтасаң болды штраф немесе қамайды ал енді бұлар осы уақытқа шейін ана сергекпенен де қаншама штраф салып жатыр жаңа тараз қаласынан комментарийді оқып тараз қаласында дейді үш миллион дейді сергек қойып қойып дейді тараз қаласының өзінде үш миллион дейді үш миллион деді ма жаңалық болды ма үш миллион деді ма бір миллион деді ма ұмытып қалдым миллионы бар әйтеуір бір қараның ішінде енді мына өскеменнің ішінде қанша екенін білмеймін енді таразды айтып жатыр анау сонда қаншама штраф әкеледі анау қаншама халықтың халықтың қалтасын қағады деген сөз ғой ал алматыда қанша сонда астанада қанша сергек жұмыс жасап жатыр бұлар штрафқа тоймайды екен бұлар штрафқа тоймайды мына бюджетті толтырады дағы содан кейін ұрлыққа кіріседі ғой ана итті айтып айтып жауыр болды уже енді де бәленбай миллиондап ақша бөлгей жатыр ана жолы мен айттым ғой мен бес рет айттым ғой деймін тағы да бөлгей жатыр не себебі себебі жаңағы түскен түскен бюджеттің ақшасын ұрлайтын амал жасайды алып шығу керек қой ана жерден ұрлап алып шығу керек ал вот солай енді мен сіздерге басқа не айтамын енді айтайын дегенім осы енді <coughs> енді мына аманаттан құтылмай аманаттың жарнамасынан жарнамасынан енді тойдық қой енді тойдық соны енді өздеріңіз сараптаңыздар бұл аманатты мына мына сайлауға қатыстырмайтын амал жасау керек болып тұр да бүкіл халық мына аманат аманатты ана халық партиясын ақ жол үшеуін мен қазір айтып отырғаным үшеуін үшеуі де түсіп жатыр ғой қазір тағы да қай партия түсіп жатқандарын қазір айта алмай тұрмын ең ең басты шоу ғой енді осы осы уақытқа шейін бізді осы же, осы жерге шейін әкелгені әбден тығырыққа таятып жеткізгені сол үшін осы үшеуінен құтылуымыз керек әсіресе мына аманаттан құтылуымыз керек аманат деген кім ол аманат деген бұрынғы нұр отан билік олар не дейді соны істейді бәрібір қоймайды бәрібір істейді бәрібір көндіреді не істесең де көндіреді сол үшін құтылайық Ә, ал енді бұлар сайлауға бәрі түсіп жатса түсіп жатқан өзінде де сайлауда бұларды қолдамайық бүкіл халық болып қолдамайық қолдайық міне өзін өзін жеке тұлғадар түсіп жатыр белсенді түсіп жатыр шығыс қазақстанда мен білетін төрт зайсандық төрт белсенді түсіп жатыр соларды қолдайық ал енді өскеменнің өзінде мен ешкімді көріп отырған жоқпын мен танитын халық танитын бір көріп отырған жоқпын енді білмедім енді өскеменде кімдер түсіп жатқандарын бірақ биліктің адамдары ғой басқа кім түсіріп жатыр әйтпесе біз танысақ керек керек едік танымадық ешқайсысын танымаймыз сол үшін бұл аманаттан құтылайық мен сіздерге осыны ескертіп айтайын біріншіден екіншіден бұлардан құтылмай енді бұлар өтіп кетсе жұтылдық деген сол әбден тығырыққа тиеді енді бәрінен түгел енді осы қолдағы бардан айырыламыз